Ну, подожди, с а одной стороны, нет, кубышка почему? Потому что мы очень сильно зависим от нефти. Вот, если мы не зависим от, от нефти, нам не надо было такую кубышку делать. Три. И зависимость от нефти. Э, видеообращение к министру э, финансов Антону э, Силану. Уважаемый Антон Германович, если вам надо отвязать бюджет от нефти, звоните мне, отвяжем, легко и быстро. Если вам надо обеспечение рубля или стандарт резервной валюты, тоже мне. А долгосрочные э, инвестиции – это атомные электростанции, это Росатом – а теперь, внимание, Росатом строит заведомо взрывоопасные ядерные реакторы. Они дают гарантию на магнитуду землетрясения 8 баллов максимум. В следующем году землетрясения будут 9 баллов, а в следующем году все 12 баллов. Что дальше? Страны которых взорвутся ядерные реакторы, обвинят Россию. А если Китай? Вот э, показываю детально. Самодействующая электростанция в составе генератор, мотор, электроника. Стоимость выработки киловатт-час 0 рублей. Стоимость и время изготовления в тысячу раз – дешевле и быстрее АЭС. Для сравнения, АЭС 9 миллиардов долларов 20 лет. Вопрос, зачем здесь ядерный реактор? Правильно, для преодоления сопротивления, искусственно созданного сопротивления. А здесь нет сопротивления, поэтому ядерный реактор, а также Нефть, уголь, газ не нужны. Работает самостоятельно. Мотор вращает генератор, генератор питает мотор. Все. Теперь э, план для Италии на 7 тысяч лет, не для России. Здесь есть все. Стандарт валюты, банк, займы, а, проекты, лицензии, изготовление, собственные генераторы у всех участников. Далее мы продаем время. Время эксплуатации, но в два раза дешевле. В результате все довольны. Прибыль у всех – и самое главное, нет ни одного человека, который зависим от полезных ископаемых, и тем более от нефти. Э, теперь элементарный пример. Самый элементарный. Двигатель, генератор – инвертор от компьютера. Это для YouTube. Теперь хочу обратить внимание на э, фиксирование землетрясений. Это сегодня. теперь за две недели. Эту ссылку я оставлю под видео, потому что очень важно –